everybody. This is Brajesh here and you are watching CABN for Ventry. The global de-dollarization trend is gaining momentum. दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी डॉलर से बाहर निकलने के लिए तेजी से कार्रवाई की है here is the rundown Saudi Arabia ने चाइना लेड सिक्योरिटी ब्लॉक में शामिल होने के निर्णय को एक्सेप्टेंस दे दी है जिससे कि देश के साथ it it strength strides and move it away from US interest चीन और ब्राजील ने डॉलर को कम करने और अपनी मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक समझौता किया है चीन और फ्रांस ने डॉलर के अगेंस्ट युआन में अपना first liquid natural gas trade circle किया है आसियान मेंबर्स के बीच एक मीटिंग में जो कि Association of South East Asian Nation है the top item on the agenda was a discussion to reduce dependence on the US dollar as well as the euro and British pound in favour of settlements in local currencies इस बीच ब्रिक्स अलायंस जिसमें ब्राजील रशिया भारत चीन और साउथ अफ्रीका जैसे दुनिया की लीडिंग इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी शामिल है is working to create its own currency backed by gold and other commodities like rare earth elements is the greenback losing its luster please comment thanks for watching अगर आपके मन में अभी भी इस इश्यू के ऊपर कोई क्वेश्चन या सवाल आ रहा है तो उसको कमेंट करके बताइए हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे